Добре, приятели, сега ще покараме тази Mazda 5, двойка дизел, 143 коня с 6 скорости. Ицо ни даде ключа. Пропуснахме да кажем, че е с Keyless Go. Да видиме за, за какво е реч. Има лед, лед по пътищата. Първото нещо, което ми прави впечатление е скоростния лост. Вдигнат високо, много е удобно. Все едно, че се намирате в буще. Високо, удобно. Панорамното стъкло е огромно. Правено е да, да имате добра видимост. Имате чувството, че карате микробусче. <laughs> така. Сега ще излезем от малките улички и ще отидем да пробваме колата на по-дълъг път, така да се каже, с да изпробваме всичките 6 предавки. И турбото. Действително това, което каза и Христо е окачването така по-твърдичко. И по неравностите по пътя така се усещат вътре. Централната конзола е в класически вариант, както така япон, в японски дизайн да го наречем – като цяло нещата са <clears throat> сравнително минималистични, упростени, за да бъде удобно, лесно всичко. Сега ще пуснем малко топло да духа. Че малко се понамръзнахме. Студеничко си е. Като управление, колата се управлява доста лесно. иначе се усещат размерите и че колата е голяма тук в техните улички. Така внимавам. Не съм свикнал с габаритите на колата, но посещам, че колата си е голяма. Просто човек трябва да си свикне с къде му е предницата. <laughs> Това, което е така приятно, поне на мен ми е приятно в тази кола е простор отпред. просто предното стъкло наистина е с много голям ъгъл напред. Вратата стъклото на вратата стига до страничната града, както трябва да е. Има една много добра видимост. Тук вече сме на по-дълъг път, където а, можем да изпробваме по-висока предавка. Доста 143 коня, доста приятно, а, както казахме, купето е на колата е сравнително тежко, тон и половина, но тези коне са напълно достатъчни, доста е пъргава. Доста приятно се усеща въртящия момент, като се задейства турбото. Обикновено тези коли, ванове и така нататък са а, не са направени за някакви по-спортни тук има един спортуващ човек, който претича пред колата не са направени за някакви по-спортни режими. Същевременно обаче това твърдо окачване не съм сигурен, че и чак толкова твърдо не е, като в спортен автомобил. Сега колата усеща сте нали, в дубки, в такова, но и добре ги обира. Не е некомфортно, не ти <laughs> разбива камъните в бъбраците опитах се да тръгна на втора. <laughs> И това по принцип при дизелите не е много... Не обичат да не са в обороти. Говориме за съвременните дизели, така по... А, възрастните колеги, които а, са имали стар дизел, знаят, че това е по-лесен вариант при класическия дизел, но при съвременния не е. Трябва да си минеш през първа. А, по принцип, автомобилите, които карам, са по-често бензинови. И това ми е голям такъв навик. Прави спокойно, като пълзи колата да тръгна на втора. Тук това нещо не е така. Не знам дали вие го усетихте, но ние с Дел го усетихме почти ми изгасна. приключи и правилното ни шофиране. Беше приятно да покараме Mazda 5. В крайна сметка, това, което можем да кажем е, че действително колата си е ван. Нали, сега дали ще е MPV, ван, това е без значение. Функционалностите са налични, вътре си се усеща като малко мини бушче И понеже си говорим за микробушче, от Мазда са решили като включим задна предавка, един специфичен звук, който го има при камиони и микробуси, звук, че сме включили задната предавка. цяло е приятна, мотор е абсолютно достатъчен на това купе, е доста динамичен в необходимите моменти. Това, което надълго и широко вече говорихме с полезното пространство вътре, изключително добре направен и оформен. Това беше всичко от нас това видео. пожелание за лека, безаварина и до нови срещи!